ბავშვო. გამარჯობა ბავშვებო. დღეს მე და ანდრიას გვაქვს ფოთვისის ტრეკი. ტრეკი. აი ესე. არ ვიცით, აი ესე ჭუპია. აი ესე. და ნახოთ ჩემი რა ტრეკია და როგორი ტრეკი გამომივა ამით. სხვათაშორის ბავშვებო აი ტრეკს აქ ერთი პლუსი რო ზედეთ ყובה რაღაცები შეგვიძლია დიდი ტრეკი ავაწყოთ ამ იმით, ხომ? გიო. ხო. ეხლა შეიძლება გავხსნა. მოდი ახლა ჩვენ დავუძოთ გახსნა, მაგრამ სანამ ჩვენ გავხსნით, ჩვენ ბავშვებს, სანამ ჩვენ მაყურებელს, მიულოცოთ დამდეგი ახალი წელი, ხო? ა? დამდეგი ახალი წელი. ულოცავთ ბედნიერება, სიხარულს და სიყვარულს, ხო? ხო. და ჯანმრთელობას. მოდი ახლა ჩვენ გავხსნათ ეს. ჯერ დავუძოთ აიქიდან. ეი გავხსნით, გავხსნით, აი ეგრე ყოლა. მოდი ახლა ამით გავხსნით. და ჩაესი. დაბა, ერთი გავხსენი, ორი გავხსენი. აიცო მოდერნი აშენი ჩატილი ნახე როგორ არის ისო აი ეს გადავდო ხო აი ესე ახლა გავხსნათ ჩემოდანია გზაკირითა არა ჩემოდანია თუ რა არის ხო აი ეს ხავ გასა ეს შემიძლია გავხსნათ ესე გავხსენით ჩვენ ამოვიდა ეს ინსტრუქცია, ეს რაღაცა, ამოვიდა რეგია. აა, ეს რაღაცა, ეს რაღაცა. აი ესეთი, ოთხი რამაგარი მანქანა მოგივიდა ნახე. აი ეს რეგი საერთოდ დავაწყოთ. ხა. და აი ესე. ჩვენ რეგი. ეხლა ჩვენ დავიწყოთ. რეგი მაგაიდანაც. მანქანიდან დავიწყოთ რა თავარია მანქანაა ხო რა თავარია მანქანიდან დავიწყოთ და ნახოთ რა მაგარი მანქანაა ნახე აი ესეთი სერიოზული მანქანაა ნახე ბავშვებს როგორი მანქანა მოგივიდა აი აი ესეთი ძალიან ლამაზი და ძალიან სპორტული მანქანა მოდი ხა ჩვენ გადავხედოთ ტრექს როგორ უნდა ავაწყოთ ოკეი ერთი და დავიწყოთ ერთი აა მოდი მაგერ გაგიხსნი მე შე მე გავხსნი რეზიდა მოადრო? ოკეი. აა, ტრიკის. ესე იგი, ვიწყებთ პირველი. ხო, ახლა მეგავხსენებს. გახსენი? დაველოდეთ. ბავშვო, ახლა დაველოდეთ? აი, ეს ყოჩა. მაგარი ხარ. შო, ესე დავერგოთ. კარგი. ხო, ვერ გავი ეს რა. თუ რა? ახლა მე იქნება რაღაცა გასაშვები, რომელიც მოხალეთავს და რა ახლა დავუშვებ? აა და ჩვენ მოდი ბავშვო შევახსენოთ. თუ არა შენი არხი გამოწერილი, გამოიწერე შენი არხი და ბევრი ლაიკები გამიწერო. ბევრი ლაიკები. ბევრი ლაიკები ბავშვებო. ბევრი ლაიკები. და არ დაგავწერე ზარის გააქტიურება, არხი გამოიწერე ზარის გააქტიურება. ლაიკი. ეხლა ჩვენ შევუდგეთ. ოპა ეხლა. ეხლა გამოიწერე. ეხლა ჩავაწყოთ ეს. იო. რა გავაკეთე? იო. ესე გეთ აიღებს ყვითელი. ეი, მაგას ავიდანებს სუთი. აიღებს ყვითელი. ერთი ცალი უნდა ჩასვა. აი რა. მე ხო დავჭდები. ისე გავაკეთოთ, ოკეი. მოდი, მე ხომ ნახო ჩვენ როგორ ჭდება ამ მეფს. ეს რა? ბავშვი მე ხედავ ხსია. აი ჩასვით. ესე. გიო, ეს რებია, ვერ გავიგე. ნახავთ, ახლა ვერ აიგე. ხო? აა, ვიცი, რომ წაგვაგდება. არ გავიდე. აი, რა ვდი. ხო, აი, ხედა, აი ესე ჩავსვათ ხა შენი ტრეკი. აი, სულციას მივყვები და ისე ვაკეთებ. კარგი, მეორე გავაკეთეთ. ახლა მესამე უნდა გავაკეთოთ ჩვენ. ესე იგი, ჩვენ აი ეს. გიობა მეხوارები ეს რაღაც. მოგეხმარები თუ მასტია, თუ ცუტი ახლა მოგეხმარები. ესე იგი, ერთი ძობა არის აი ბაში. ნახე რა მაგრათ ეწვევა, იცი? ესე ჩავსო თოი თუ არ ჩავს და ეს ინტერესურად. როგორა ფეგავიგე? აი გაფრიდეს ეს ვაკალაფრიდეს. ესე. თქვენ ეს მუჟიტები. აა ნახავთ ახლავე რა თქმა იგი მომჯერ აა გავიგე გავიგე ყველა ფერი გავიგეო რა ფერი გავიგე თუ გაიგე რა გოერა ფერი გავიგე ვიდი უკვე აა ეს დავწერე მეორე ხედი თუ შეიძლება აქ ხედა ის როის ეხლა ჩავსწორ ჩემი საქეთ. ვერ გავიგე. უიღო. დაიცე თუ აი ეს ნიუზიო სადაცი? აი ვახარ. ესა ჯერ ვუატრი. ეს ჩავსწორ. ეს არ უნდა. აჰა. მოიცად ეხლა ვიგავიგო ჩვენ როგორ მეტება და აჰა ბაბიკოლა. აჰა. აკეთდება. სანჩები აღი არ გამოიწე. კიდე გადავიღე. თქვა, გამოიძე ჩემახს. კიდე გადავიღე მაგარ, მაგარ ვიდეოებს. ოკეი, ეხლა ის დავაყენოთ მოდია. სადა? აი, არა, მოატრიალე. ისო ვიცი. დროა მოდი. ვიცი რა გვაქვს. ვერ ხო თუ ისაა? ვარ ხო? ინსტრუქციას უბრალოდ რა თუნდა ესეა ესე ჩოლსო რა თუნდა ეს რა გიდაეს ნუ დიდი ტრეკი უნდა მოვიდეს დიდი ტრეკი ირია კირიგო იო ой я чоლსო ეს დადო ой ეს ეს იგავკეთე აი ეს ჩოლსო რომ ეს და არ ნახოთ მე რა ყველა. ჩავსოთ ეს ჩავსვი. გავაგზავნოთ ახლა ჩვენ რა უნდა ჩავსოთ. და ვისური. აა ესე იგი აი რეოლსალი ეს. შეძავისრალო. ა ბოლშოთ ვაჩვენ. რა. გოგო ვისური. ჯერ ავაწყოთ და მე ვაჩვენოთ ერთად. მოდი ახლა. მიდი გაი. რა? ტიკი ცობა. როცა მაინ გაიშურა თუ არა ეახლა ხო მაინც დავიღეთ მაგ მაქანას აა ხო ახლა დაბელოდეთ გიოგაჩი როგორი წყობა ხა ჩავსო ეს ჩავსოთ არა ლურჯი გვინდა კიდე ცალი აი რე ორი ბაკა ოკეი მოიტანე და დიახ ეხა ჩვენ იცი რა არის ეხა იცი რა არის მოდი ხა ჩვენ მოვაწყოთ ეს ტრეკი მთლიანად ჩვენ ეს არ გვეყოფ ა მოდი ჩვენ გადავდეთ ზივის ახლა ოკეი ხო ეხავე გადავიტანთ ამ ყოველ დაბლა და დაბლა ვითამაშოთ მე ხო ოკეი კარგი როდესაც ჩვენ დავაწყოთ ახლა ესეთი რაღაც ოკეი ჩვენ ჩიგება ეს მაგრამ რა მაგეთი ოღონდ თუ ახლა ლაიკები დამჭერ ბევრი ბევრი გადახარ ვიდეო მაგრამ ვიდეო ბაგა ესე იგი, ახლა ჩვენ რანაირად კეთდება? ახლა ჩვენ გაუშვე. დაჩერ ერთი წუთის, აუ წუთის ვიოთ ახლა ვაწყოთ ჩვენ. მომეც. ხო, ერთი წუთი. აკლა. ერთი ორი არის. ხო. ესე იგი, შენ რომელ მაგას ირჩევ? აი. ოკეი, აი ვიცი. მიდი, რომელში ჩააგდე შენ? პირველი იქნები თუ მეორე? მე ჩავაგე, ნახოთ. ვინ ჩააგდეს პირველში? დავა. მიდი, აბა. მოატრიალე. დავაი აჰა აგი მეორეში ჩავარდა ეხლა მე გავუშვებ ეს დაიჭრე შენი მანქანა ეხლა გავუშვი ახლა შენი მანქანა იყო ჩამისი მანქანა ეხლა უყურ ერთი ორი და სამი აა ვაფშე ვერ ჩავარდა ფიჩე წავაგე კიდე ერთი ხო დავაი მიდი აბა აა გადავარდა შეჭარი. აა ესა ჩემი ჯედი. ორი პაპიტკა. არა, ორი პაპიტკები არ არის. აი ესე ჩავსო ჩემი მანქანა. ეს და აი სამი. აა პირველი ჩავარდა მოიგე ხა პირველი. ესა შენი ჯედია. აი ზეხას გავარდე. მინდება? აჰა მეორე ჩავარდა ისე. ეხლა მე გავუშვებ აბა. აბა მე გავუშვებ 1 2 და 3 სამი. აჰა, დავაგე. აჰა. იგება. კიდე. ამა ხა მეცადო. წაგე. წაგე. წაგე. ვაფშე მიდის ჩემი, ე? ზემოდა. იგება. შენი ნახე ამ გრამის, ხა შემიგაუშავე იქით. აა აა ისე ვის იმას იქე კაი ნუ დავა ვიდეობა საჩადოთ ვინ უფრო მაგარი იქნება ილო რამ შიშე გაიმას აა კიდე ეხლა ჩემი ჯერია აბა 1 ვა 1 2 3 ნუ რა ვიდეო მე ვერ ვარ ყავე კიდე მოიწა რა მაგრა და და ვიდეობა ვიდი გაუშვება აგე შენი დაწავიდა. ჩემი არის. აჰა, ჩემი წავიდა. მიდი აბა. აა, მეღავიდა. გასება. მოდი ხა ცოტა გავართულოთ. ხო. კაი, დავამატოთ ამას ტრეკი ცოტა, აბა. ოკეი, დავიდეთ მე ტრეკერზე და დავამატოთ ცოტა, აბა. მიდი. დაუშვი. და ზეპ რა სამჭა. დავაი. ეს ჩვენ დავამატოთ ერთად. მოიგე ერთად, ახლა მე გავუშვა. 1 2 3. ჩემი არავინა. მიდი აბა კიდე ერთხელ და ეს არის ბოლო, ვინც მოიგებს, მოგებულია ის. აჰა. ეხლა მე გავუშვა. აჰა, კიდე ერთი. და всё, ორიც ნოლია, მიდი. ბოლო შანსი მაქვს. ხოდე. ჩემ მიჯერია, ბოლო შანსი მაქვს. თუ ვერ მოვიგე, ესე იგი მოგებული შედავა. მოგებული ხარ, ხო? დღეს ტრეკის გამარჯვებული შენ ხარ, მეფე ტრეკის მეფე ხარ შენ დღეს, 5 ვიძი ტრეკის მეფე. კიდე. მოდი ხარ ჩვენ ბავშვებს დავემშვიდო. ბავშვებო, თუ მოგიწერა ჩვენი ტრეკი, ჩვენი ვიდეო, ხო? გამოიწერეთ ჩვენი ახალი ვიდეოები. კარგად იყავით ბავშვებო. ლაიკები და მო ახალი წელი მოდის უკვე